ਨੰਬਰ 6 ਪੁੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣਾ ਇੱਕ ਪੁੜਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਗਾਹ ਨੂੰ ਕਰੋ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਪੁੜਾ ਅਗਾਹ ਨੂੰ ਕਰੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਆਓ ਔਰ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾਓ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਅਗਾਹ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋ 15 ਵਾਰੀ ਤੱਕ ਲਿਜਾਓ ਪੁੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਬਾਹ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਰੋਕੋ ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਬਾਹਾਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਰੋਕੋ ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਯਾਦ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁੰਗੁਨਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਗਰ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਸਰਤ ਵੱਲ ਚਲੋ